さぬ当たらぬこの曲何か書けるか腹が減ったなたまら片付ける罪だ面白いクソメザール ここが貴様の潮時だシードについてくれるかはごたくはいいさっさと始めるぞこっちじゃおう演殺剣任せ食らわしてやるぜシャオ演殺連合 後悔するぜ見せてやる極めた黒竜派だ天黒竜派勘違いしてが多い黒竜派は単なる飛び道具じゃない今行く遅いな食らわしてやるぜ王演説連者後悔するぜ 見せてやる極めた黒竜派をな暗殺黒竜派